पश्चिमी चंपारण जिले के जंगल के किनारे बसे एक सौ बासठ गाँव के लोगों के लिए बने कानून अधिकार की धजिया उड़ाया जा रहा है और लोगों को जलावन लेने के क्रम में वन विभाग के अधिकारी पैसे के लिए बंधक बना लेते हैं या पैसे नहीं मिलने पर झूठा रूप में जेल भी भेज देते हैं इसी क्षेत्र के ग्राम डुमरी प्रखंड गौनाहा का चंद्रभूषण महतो मनोज पड़े एक काफ़ी बीमार और गरीब परिवार से हैं जिन्हें जलावन लेने लेकर आते समय बंधक बनाकर रात भर रखा गया परसों जंगल गई रहनी जलावन के लकड़ी ले आवत रहनी तो रेंजर पकड़ के ले गई रात भर रखबो कैल हथकड़ी पहना के आ पैसा डाउन लेलक पंद्रह सौ रुपया कई आदमी रहे लोग दू आदमी सिर्फ जलावन के लकड़ी हाँ जलावन तो का ऐसा हमेशा सब लोग के साथ होता का हाँ यही तरह होता वो जंगल में जाए के मना करता कि हमारा जंगल है मत आइए पर वो अपन जंगल के बारे में अधिकार अपन बारे में जानता नहीं कि ना जानता ना हम तो नहीं खे जाना था अपन अधिकार उतना पढ़ल लिखल ना बानी लेकिन हमनी जंगल के किनारे बानी सन हमनी के गांव बा आ जंगल से हमनी ना अगर लकड़ी ले आवल जाई तो हमनी लगे गैस कहाँ बा गरीब आदमी तो कहाँ पैसा नहीं है तो जलावन कैसे जलावन की लकड़ी रहे कि मोटा लकड़ी रहे पातर पातर लकड़ी रहे मोटा लकड़ी ना रहे तो कैसे ही हमेशा कर लगा रेंजर लो हाँ ऐसा ही हमेशा कर लो जी पकड़ा जी करे के ले जी लो फिर तो पंद्रह सौ रुपया लागल हो तो कहाँ से लग दिल है अब कर्जा पैसा खोज के लिया कर लगन मैं भी एक गरीब परिवार की महिला हूँ जो मेरे भी परिवार के लोग जंगल से जलावन लाते हैं जिस पर हमारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिकारों की मान्यता 2006 नियम 2007 के अंतर्गत कानून हक है जिसे लाकर हम खाना बनाते हैं यदि यहीं रवैया अधिकारियों को रहा तो इस भ्रष्टाचार अफसरों के चुंगल में मेरे भी परिवार के लोग फंस सकते हैं इसलिए मैं इस भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए बंद कर अपने हक की मांग करना चाहती हूँ जिसको लेकर मैं <clears throat> मंगराहा रेंज ऑफिस के कार्यालय में आवेदन देने जा रही हूँ आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि आप भी इस महत्वपूर्ण लड़ाई में सहयोग करें बंद पर मंगराहा रेंजर का मोबाइल नंबर है eight nine eight six one five three four zero three इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए